Setelah semua pusingan syai lengkap tujuh kali ulang alik dan berakhir di Bukit Maruah, maka jemaah bolehlah bergunting, bercukur atau melepaskan darangan ihram. Bagi jemaah wanita dinasihatkan bergunting rambut di tempat syai. Ha, janganlah bergunting rambut di tempat syai. Balik dan berguntinglah di hotel penginapan. Kalau hotel kita dekat, balik gunting di bilik. Kalau hotel kita jauh, ha, tarik kot dalam ni guntinglah. Boleh? <clears throat> boleh saya nak ingatkan bagi jemaah yang tak pergi dengan saya ni saya nak ingatkan kadang-kadang dia pergi kat sana mutawis sana yang bawa daripada Indonesia daripada Papua ni yang bawa daripada sana oh boleh nah dah habis semua sampai dekat syahi dah dia buat kolak gunti ni mari mari bapak bapak mak ibu rambut bini kita pun yang gunti rambut anak kita pun yang gunti rambut mak kita tok kita pun yang gunti ai hang ni siapa nak gunti rambut, rambut bini aku ni jangan jangan jangan jangan yang boleh gunting mahram tu ya <clears throat> kan eh? ha, tapi dengan mak kita mak kita pun tangan kata-kata nak gunting mak tak apa mak macet gunting kita gunting rambut lah, mak kita boleh tak apa eh. jangan duk berkali. dia punya berkali. dia tak boleh gunting rambut orang cat kita kena gunting rambut kita sendiri ni tak nak tangan nak gunting mana kita tak nak tangan siapa nak gunting rambut kita kita kena gunting rambut kita sendiri dulu kalau syaratnya mengatakan kita kena gunting rambut saya buat umrah saya kena gunting rambut saya sendiri dulu dan lepas tu baru kita boleh gunting rambut orang saya tak nak ni siapa nak gunting rambut saya nah, ha, pakai tak gunting ni rambutnya nak nah, boleh gunting nak gunting boleh nah, yang afdal saya cerita ni yang afdal yang baik kita gunting rambut kita dulu baru kita gunting rambut orang faham cukup Jangan duk berkelayah. Nah, gunting tak ada. Ada pisau cukup. Cukup. Pisau cukup tak ada. Gunting tak ada. Rambut panjang. Pintai-pintai. Pak tarik. Ha. Dah lah, saya cakap. Tak ada juga. Ada bawa letter. Ambil letter. cucuk. <laughs> Sekejap lagi mereka kata kita murung pulak. Mereka kata ustaz nak buat lawak pulak. Mah kita nak tunjuk. Saya tak mau saya cakap benda yang hak saya tak mau cakap yang mampu-mampu saya tak mau saya cakap benda ni biar bagi ada sandaran nah ah, kita cakap semua ada sandaran semua boleh <clears throat> ni selepas selesai melakukan sa'i sampailah masanya bagi jemaah untuk bertahalul iaitu melepaskan dirinya daripada larangan ihram dengan menggugurkan rambut di kepala tidak boleh menggugurkan rambut di kepala sebelum selesai sa'i. Kalau sa'i tak selesai, tak boleh gunting lagi. Kerana ia melibatkan tertib dari dalam kerja-kerja umrah. Kalau sa'i kita baru tiba, tak boleh gunting rambut lagi. Bagi cukup tujuh, bagi selesai. Menggugurkan rambut di kepala boleh dilakukan sama ada dengan bergunting, bercukur, dicabut, dibakar atau apa-apa cara yang boleh menggugurkan rambut. Ada dalam ni, main tengok ha nah ha. kalau tak ada esok celup-celup poket ada letter ha bakar <laughs> nah terbakar buah hangit ni apa buah hangit ni kan tengok-tengok rambut terbakar tak pernah orang buat ah nah ha, bawa lah pisau cukur menggugurkan ini menggugur, menggugurkan rambut ini memadai dengan tiga helai rambut di kepala sama ada dihilangkan tiga helai sekaligus ataupun di dalam masa yang berlainan kita gutin belah ni satu tengah satu belah kiri satu ambillah afdal belah kanan calunya dia gunting prap gunting gunting ha, tengok bukan kata tinggal lain ni tak oh, ha, dia baru buat rebonding ha, dia bagi tahu kat, dekat lelaki dia ha, ha, you gunting rambut air lah ha, tapi you gunting tiga saja jangan lebih tahu start bagi tahu Uh, rambut saya baru rebonding gunting cepat saya kat hang eh? gunting dah eh? 30 live pun tayang rambut apa halnya <laughs> kan apa dah rambut dia rebonding bukan nak buat mati pun ibadah ni kita dengan Tuhan orang lelaki pi umrah ni saya nak pesan bagi botak kepala setiap rambut yang kita gugurkan satu hasanah kebaikan dan menggugurkan dosa kita akan jadi saksi kita besok yang kita pernah buat umrah menggugurkan rambut kita niat lillahi ta'ala kerana Allah kita niat aku buat ni kerana Allah dia akan jadi saksi kita besok orang perempuan ustaz kami pun nak botak agak oh jangan tak lagi tak lagi balik tengok ni mahang lah ni oh, botak <laughs> ni saya lah bang awak pergi botak ha. Dah kami nak dapat pahala agak ustaz kata tak orang perempuan tak boleh. Orang perempuan tak boleh. Dia hanya gunting ah, cukup. Nah dia gunting cukup. Orang lelaki sahaja. Hmm nah. Baik apa lagi? Bagi lelaki afdal. Afdal tu apa dia? adalah lebih baik me, lebih baik mencukur kesemua rambut di kepala manakala bagi wanita hanya bergunting sahaja bagi yang botak licin seperti berpenyakit ataupun dah memang dia buat umrah banyak kali kepala dia botak licin hanya sunat baginya melaku, melalukan mata pisau di atas kulit kepalanya sahaja maknanya apa? dia ambil katalah yang ni mata pisau dia lalu dia lalu Tapi lepas pada sari, Rambut dah naik sikit lah Dia cukup pegang tengok Ah ada ada ada ada Nah ah, Ada jadi maknanya Dia cukup rambut dia ah, Nah Okay nah Baik <clears throat> Saya nak bagi sikit lagi Jemaah boleh ah? Kemudian apa dah lagi Gunting oh, Gunting gunting ni senang ya Tak tak tak susah apa pun Habis dah Sekarang kita nak tunjuk praktikal Okay Tertutup Habis kita gunting ni, habislah umrah kita. Habis. Maka kita ikut tertib. Tertib dikira sah apabila rukun umrah dilakukan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Yang mana rukun yang mana dahulu didahulukan, rukun yang kemudian dikemudiankan. Jangan jadi macam orang yang ada dekat Sarawak. Dah? Ha, saya cerita balik ada dalam ni dalam WhatsApp saya apa dah. Dalam ni apa dah? Mai tengok lagi kan tak dia. Dia sewaktu dia buat dia buat tawaf lepas dia buat tawaf dia pergi sa'i dia pergi sa'i sewaktu dia sa'i dia baru teringat waktu sa'i tengah-tengah sa'i ni pusingan yang kelima sa'i dia siapa maruah siapa maruah dia baru teringat oh, dia, dia pergi dengan mak dia dia naik skuter dekat atas tu mak kita tadi tawaf tak tak cukup satu mak dia kata mak pun macam perasan macam tak cukup satu Okey, bila dia dia tahu diri dia tak cukup satu, dia tak berhenti dia tak berhenti dandan tu juga dia teruihkan syari dia bagi habis lepas syari dia selesai dia pergi ambil ayat semayang balik dia pi tawah balik lagi satu baru dia gunting rambut tak sah sepatutnya tawah dulu lepas tawah baru syari ni baru dia teringat tengah-tengah syari baru dia teringat tadi tak cukup lagi yang hak lima ni yang dia dah buat lima ni pun dia teruskan juga buat bagi cukup tujuh Kemudian dia patah balik ambil ayat semayang dia pergi buat tawaf bagi cukup. Tak sah. Dia tak ikut tertib. Tak sah. Atu ha, dah balik sini 16 hari dah balik ke sini baru dia tanya orang dan orang tu sahkan dia buat macam tu tak sah. Dia buat umrah tu tak sah. Balik mai kena buat dam tahlul isyak. Dia WhatsApp kat saya daripada kucing Sarawak. <coughs> mai tengok. 16 hari lah jangan dah buat main-main kalau dia dah kahwin balik bersama semua isteri tu tak kira apa lagi gunting rambut pakai minyak-minyak wangi apa-apa lagi ni apa hal cerita kalau dia tak kahwin lagi balik-balik kahwin kahwin tak sah jangan dia buat main-main nah tu oh, jangan takut ok selesai kita punya Ah. uh kita boleh gunting rambut kita kita boleh gunting rambut orang tapi yang afdal gunting rambut kita dulu kemudian gunting rambut orang tak apa ni dak uh, ustaz ambil ambil ambil berkat ustaz gunting rambut saya dak hang gunting rambut hang gunting sendiri tak ada berkat apa dekat saya tak ada apa gunting sendiri boleh gunting gunting melainkan kalau dia tangan dia ada cedera apa tak boleh nak gunting tak apa saya tolong gunting ataupun dia pergi dengan anak dia suruh anak dia gunting Ah, nah, saya tak mau. Tak mau, tak mau, tak mau. Tak tak payah ni ya. lah. Buat. Bagi je ah, kata Allah, alhamdulillah, kata puaslah buat sendiri. Ha, macam tu. Nah, tertib pada semua rukun mengikut susunan. Nah, nota ini eh, jemaah adalah dinasihatkan setelah selesai mengerjakan ibadah umrah tersebut, hendaklah merujuk kembali kepada pembimbing umrah ataupun mutawif yang bertugas bagi memastikan agar umrah yang dibuat tadi mengikut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah dibimbangi jika jemaah tersebut melakukan kesalahan tanpa disedari besar kemungkinan jemaah tersebut masih lagi berada di dalam larangan ihram ni nak besok ni nah bila dah pi buat umrah pertama mai insyaallah saya akan saya selalu ada di di di lobi nak jumpa saya di lobi dia makan saya selalu ada jangan saya pesan dengan jangan malu jangan segan bertanya banyak tak apa bertanya banyak dah apa Nabi dah pesan dah nah kalau kita tak tahu kita tanya pada orang yang tahu nah pepatah kita kata kalau kita malu sesat jalan bertanya banyak tak apa biar orang kata kita bodoh tak apa bodoh pun tak apa aku tahu aku jahil aku bodoh tak apa tanya ustaz ni nak tanya tadi kau dengan abang ah, waktu tawah ah, kau pegang tangan abang abang dia tak larat nak jalan kaki dia tak boleh ni kau pegang dia pegang tangan dia boleh tak? boleh pegang tangan dia mereka pegang mok boleh pegang ni ataupun dia pegang bau kita dia pegang boleh jangan pegang tangan sudah pegang ni ni pegang tangan kita tanpa lepik pegang ni kan ha. pegang dia kan pergi pegang kek haram kat bawah pegang pegang pegang meluruh eh, mahal kau sejuk kat bawah ni tak ada apa <laughs> tak ada apa terus nah ha. boleh insyaAllah ok apa lagi <clears throat> Saya nak cerita pergi habis lah yang ni. Saya tak mau tangguh-tangguh lah. Aktiviti selepas mengerjakan umrah, lepas kita buat umrah, apa lagi yang boleh kita buat? Apa lagi yang boleh buat? Banyakkan solat taubat, solat qaldoh, solat hajat. Nah, solat-solat mutlak, solat-solat sampingan, istiqarah apa buat? Nah, apa lagi? Berdoa, berzikir, tawaf sunat. Ada sahabat tanya yang manakah yang lebih afdal di antara umrah sunat dengan tawaf sunat? tawaf lah yang lebih afdal buat tawaf sunat banyak-banyak nampak tahu memang saya bagi sampai tujuh kali sebab ada jemaah kadang-kadang hari ni dia nak buat besok dia tak mau buat lusa dia nak buat dia ikut ikut pada kemampuan jadi mana setiap hari tu orang yang berbeza jadi kita bagi tu nah mungkin ada orang nak buat mungkin ada yang nak buat kat pok kan pok kita dah meninggal nak buat kat pok mok kita dah meninggal nak buat kat mok inilah peluang kita tuan-tuan bila lagi kita nak buat kat mok pok kita Ustaz aruh pak saya dengan mak saya dah pernah main haji Macam mana saya nak buat dekat dia Ustaz Ni orang tak tanya Boleh kita nak buat tak? Boleh Macam mana cara nak buat? Okey, kalau kau nak buat Kau niat dekat diri kau sendiri Niat dekat diri kita sendiri aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya macam umrah yang ketiga umrah keempat kita niat bersyarat dan berihram aku dengannya dengan syarat sekiranya apa-apa terhalang dekat aku ni aku jadi halal. Kita buatlah umrah tu. Buat kita pi tawaf, kita pi sa'i, kita pi gunting rambut selesai. Kemudian ya Allah umrah yang aku buat hari ini, pahala dia aku hadiah kat mak aku dengan ayah aku ni. Faham tak? Kita hadiah kat depa. Oh boleh ke ustaz? Boleh. Ha, pasal mereka dah buat dah. Kita kita pi buat tu, kita hadiah lah pahala pi kat mereka. Buatnya. Ha, nah. Okey, apa dah lagi? Itikah dalam masjid. Duduk dalam masjid lama daripada duduk dalam bilik lama-lama. Nah, jangan duduk dalam bilik lama-lama. Duduk dalam masjid lama-lama. Ada jemaah saya pi, nah, ustaz saya pi subuh, kemudian saya balik saya sarapan. Okey, ustaz, lepas tu pukul 10 saya pi pula. Insya-Allah. Insya-Allah baru saya balik. Ni abang tak balik makan. Alah tak makan tak apa tak ni. Tak payah beli apa-apa roti sikit paduk dalam makan buah kurma apa. Aduh lah masjid eh saya rasa rugi Ustaz. Makan ni tak larat nak makan Ustaz. Eh. Banyak tempat dunia saya pergi eh, saya eh. Tak ada makan tak apa saya Cari tak makan tak mati saya Oh. Tu orang yang nak buat ibadat baru ni pun bih. Dia tak kisah. Nah, dia fikir apa ambil kesempatan tu. Oh, bagus. Nah, macam ni. Apa lagi? Baca Quran. Ni, pi ni jangan lupa Quran ada banyak. Nah, ni saya buat bakar Quran ni ya. Malam ada orang mai buat bagi duit kat saya ustaz. Saya nak buat sedekah kan. Ustaz, ustaz buatlah apa pun. Saya duk fikir bagi duit kan kalau aku buat benda makan habis. Buat wakaf. Buat wakaf Quran. Buat wakaf Quran. Nah, ha, saya buat satu Quran RM50 saja. Nah, kita pergi di sana beli satu Quran tu, wakaf Quran boleh masjid ingat lillahi ta'ala aku wakafkan Quran ni untuk diriku dan seluruh ahli keluarga aku sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia kerana Allah ta'ala niat bukan nak wakaf ni bukan untuk orang yang dah meninggal kita yang hidup tak buat pun buat lah buat lah orang baca baca satu huruf alif ha, tapi tak kawan nak baca alif je kot ha, tak ada alif lamim tu kan ha, baca baca orang baca Quran berlembut-lembut orang baca nah baca kita dapat buat dah bila lagi kita nak buat ni peluang kita peluang nah saya pun buat nah ni nah baik <coughs> tu ada tu borang pun ada tu siapa nak buat buat lah. tak mau buat pun tak buat nak buat kenuri kat muka buat lah. boleh kemudian apa lagi membantu sesama jemaah ataupun saudara yang sakit ataupun juga mungkin masa ini kan cuaca panas tak ayak kena minum banyak ayak ayak saya pesan minum banyak-banyak <laughs> Ayak zam-zam ni sedia ada-ada siap botol kosong saja kita beli ayak mineral ke apa semua botol simpan ni ayak zam-zam minum bawa balik di hotel kita minum minum banyak-banyak tak mau lah, ustaz minum ayak zam-zam kerja tak terkencin ustaz besiak ha? <laughs> memang hanya dia besiak pun dia kencing tak apa bagus dia nak buang ni kotong-kotong dalam badan ni tu ada kak yang pinggan saya eh, kak Saniah duduk kepala bukit ni depi nah dia dah doa dah dia minta dia, dia minum ayat dandam ni, mandi dengan ayat dandam dia memang ada masalah sakit sikit dia doa ya Allah dengan keberkatan ayat dandam ni ya Allah semua dengan izinmu ya Allah dengan keberkatan selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesembuhkanlah penyakit, penyakitku ya Allah sakit apa yang ada sakit dalam badanku sembuhkan ya Allah keluarkanlah tuan-tuan dia minum ayat dandam dia mandi ayat dandam ni duk esok ni dia naik macam Orang panggil apa? Macam demam campur. Dia merah-merah. Tapi dia tak sakit. Tak sakit. Kau duduk ni. Hmm, tak kau doa kau. No, kau doa taklah bagi. Tak apa dia minum juga, dia minum dia suruh lelaki dia, dia dengan suami dia. So uh, abang pergi ambil pi api. Tak apa dia kata tak apa ni kafarah. Dan kalau dosa pun tak apa keluar, kalau sakit pun keluar tak apa. Dia memang ada sikit eh, ada gangguan, sikit ada penyakit-penyakit lain. Dia minum dia mandi, sampai kat Madinah mau clear elok sampai ke hari ni balik alhamdulillah dengan izin Allah Taala yakin dengan Allah Taala bukan yakin dengan ayat ni ah, yakin dengan Allah Taala dan kita yakin dengan Nabi Nabi kata sesungguhnya air zamzam air zamzam adalah ayat yang terbaik dalam dunia dan ayat yang mana datangnya daripada syurga dan ianya adalah penawar bagi segala penyakit dan dengan apa yang kita doa itulah Allah Ta'ala akan perkenankan sabit dengan hadis kita buatlah percaya dengan Quran percaya dengan Nabi hadis cukup <clears throat> hmm, ya? uh, dan jemaah yang nak pingin saya siapa yang nak order yang nak datang boleh order uh, ah, berat kata saya nak berdeka ni saya nak bawa balik dari sana ni tuang besar 10 liter 10 liter dan 170 yang saya ambil ha, 70 ya. Yang pi dengan saya, yang tak pi dengan saya pun saya ambil 170 tidak saja 180. Saya jual 170 dah lah. Tak mau ambil untungnya banyak. Saya ambil duit servis saya mentak ya. Duit servis mentak ya. Ha, duit servis mentak ya. Duit servis mentak ya. Nah, depa hantar daripada terus daripada sana pakai air cargo. Ha, pakai kapal terbang. Kapal kapal terbang mahal lah. Ha, siapa nak nanti bagi nama kita order. Balik besok dah siap ni ambil dia pejabat baru banyak duit saya tak ambil duit lagi bawah saya tak ambil duit uh, ah, yang ha, yang pinggan saya waktu tu dekat 60 tong saya order habis semua pakat ambil baik apa dah lagi kalau ada kawan-kawan kita sakit apa semua tolong tengok tolong bantu nah kita ada ubat bagi ubat kat dia apa semua nah baik bersedekah dan lain-lain perkara yang baik agar mendapat kerana Allah ni kita pergi sana banyak buat sedekah nah banyak buat sedekah nah ha kedai dah depan hotel kita sebelah hotel kita ada kedai kedai runcit pi beli ayam satu bandel tu ni ayam beli ni berapa ni berapa ah ha, dia kata 30 rial ya bagi kat dia 30 rial tok depan tu orang lalu nak bagi orang lalu bagi kalau nak bagi kita tengok rombongan dalam bukan kita kita, kita pilih kalau yang baik ya kita tengok rombongan yang buat umrah pakai ihram yang pakai ihram ni depa pakai ihram tu bagi kat depa syukran syukran haji syukran hajah syukran depa tolong doa kat kita faham tak cakap ni lah tempat kita kita tak buat bila kita nak buat beli roti satu rial beli kek apa semua bagi bagi bagi buat sendiri ni jemaah bagi duit kat saya banyak sebab apa jemaah yang hak dah balik depa buat dah tengok dalam dalam Facebook saya tengok dalam YouTube saya ada yang mana kami buat program sabil dekat sana buat program bila kita nak buat lagi kita dapat duit ada banyak-banyak nak tahu buat apa ni hak kita ni buat buat buat saya buat saya tak saya setiap kali pi wakaf Quran Allah saya buat 10 saya buat buat buat ah tak mau kira duit buat ah. buat kat diri saya buat kat roh mak saya kat tok-tok wan saya buat peringat semua buat Nah, baik apa lagi? Bagi jemaah yang sakit ataupun kurang sihat adalah dinasihatkan berehat di bilik hotel dan jangan tedahkan diri kepada panas serta debu dari persekitaran luar hotel dan masjid. Yang mana proses pembinaan pembesaran masjid dan runtuhan hotel sedang dijalankan. Yang mana sakit apa semua ni, aa, ah, tak apa duduklah dalam dalam dalam bilik. Tak boleh harap jalan batuk apa semua. Lepas buat murah boleh pakai mask. Mask, mask, mask. Mask. Ha, ada jemaah selalu jemaah perempuan lah bila pergi di sana cik korang pakai pakai ni pakai ni kok oh. turun-turun kat sini dan muka <laughs> dia kata ni badik tu pakai kok lah <laughs> badik tak mau pakai <laughs> dia pakai kat dia pakai kat sana ya. pasal apa pakai kat sana pasal nak tutup habuk ya karut sungguh dia bukan nak pakai terus pakai dah terus ah ha, dia jemaah saya dia balik dia pakai terus pakai terus sampai hari ni Haa pakai Baik Bagi jemaah yang ingin mengejarkan umrah lagi Kebiasaannya pihak package akan mengadakan siri lawatan dan ziarah Ke tempat-tempat bersejarah Jemaah bolehlah bermikat untuk berniat ihram umrah Di tempat-tempat tersebut Iaitu di Sumaisi, di Hudabiyah Yang kedua Jakrana Yang ketiga Tanaim Yang paling dekat di Tanaim Ni tiga-tiga tempat ni Siapa yang pinggang saya semua saya bawa Tak kena bayar apa dah Semua saya bayar Cuma saya bawa. Nah, dalam pakej termasuk dalam pakej dah. Okey, baik, selesai. Alhamdulillah. Kita nak rehat dulu. Nah, kita ambil masa lebih kurang dalam 20 20 minit, tu kita sambung balik, kita nak buat praktikal. Baik, di sini apa? Hari ini jamuan dayan diri. Ah. Jamuan nah layan diri ada dekat bawah tu ambil kita main makan dekat atas hari ni depa buat chapati jemaah saya yang pingan saya baru ni ada mami tu seorang pingan saya nah dia dapat capati jadi dia berhajat nak buat kenuri ni kenuri doa samad dia lah dan kita doakan semoga nah, mami dan keluarga yang buat kenuri ni siapa-siapa yang tadi buat main nasi nasi lah apa ambil makan lah nah kita doakan Allah Ta'ala luaskan rezeki berkatkan rezeki dia murahkan segala ah ha? rezeki dia bagi kebaikan hidup dunia akhirat baik semualah kena kebaikan kepada mereka. Jadi semua yang mana dekat sini yang tak puasa apa semua ni, ha silakan. Jom kita pi makan dulu. Ambil keberkatan. Ambil kita tolong makan dapat pahala juga. Nah, tadi kita sambung dengan praktikal. Silakan kita minum dulu.